देख रहे हैं घमासान डॉट कॉम मैं हूँ आपके साथ दीक्षा भानप्रिय ये राजनेता है या धन कुबेर संपत्ति देखकर चौक जाएंगे आज हम बात कर रहे हैं आईएनएक्स मीडिया मामले में फंसे पूर्व वित्त मंत्री की संपत्ति के बारे में जिसे देखकर आप सभी हैरत में पड़ जाएंगे देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट और जानिए कि उनके नाम है कितनी संपत्ति पी चिदम्बरम के पास लगभग 120 लाख करोड़ की संपत्ति है चेन्नई में उनके 12 घर 40 मॉल 16 सिनेमा थिएटर तीन कार्यालय है तमिलनाडु में 3000 एकड़ की ज़मीन है देश भर में 500 वॉसन आई हॉस्पिटल्स हैं राजस्थान में 2000 एम्बुलेंस हैं ब्रिटेन में 8800 एकड़ ज़मीन है अफ्रीका में तीन वाइन यार्ड हैं घोड़े का फॉर्म भी है श्रीलंका में सैंतीस रिसॉर्ट और श्रीलंका में प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण हैं कीर्ति चिदम्बरम की कंपनी ने लंका बर्डसन रेजिडेंस के अधिकांश शहरों का अधिग्रहण कर लिया है सिंगापुर मलेशिया और थाईलैंड में संपत्ति है बार्सिलोना स्पेन में 400 एकड़ में 11 टेनिस कोर्ट के साथ टेनिस अकादमी है इसी तरह कीर्ति चिदम्बरम की सिंगापुर की फ्रेंचाइज फिलिपींस की एक कंपनी के साथ शामिल है एक टीम भी खरीदी जो अंतर्राष्ट्रीय प्रीमियर टेनिस टीम में भाग लेती है दुबई और फ्रांस में कई लाख करोड़ रुपए के आकर्षक निवेश कर रखे हैं उन्होंने लंदन दुबई दक्षिण Africa Philippines Thailand Singapore Malaysia Sri Lanka British Virgin Island France America Switzerland Greece और स्पेन में कुल 140 करोड़ रुपए का निवेश किया है ये सभी निवेश 2006 के बाद एयरसेल मैक्सिस में हुए 2011 में ब्रिटेन में एक मिलियन पाउंड की संपत्ति ली कीर्ति चिदम्बरम ने सिंगापुर की कंपनी का अधिग्रहण किया गया है इसी तरह टश के प्रमुख का नेतृत्व डेजर्ट ट्यून्स लिमिटेड फेल दुबई एफ द्वारा किया जाता है एलएलसी की कंपनियां हैं कीर्ति चिदंबरम का सिंगापुर की कंपनी में निवेश भी है चिदंबरम की सिंगापुर की कंपनी एक और रियल एस्टेट कंपनी के साथ साझेदारी कर रही है मलेशिया में कंपनी में निवेश थाईलैंड में 16 जमीन खरीदना प्रवर्तन विभाग को सूत्रों से पता चला है चिदंबरम का advantage structural consulting Aircel Maxis के पैसे के लेन देन का भी खुलासा हुआ है पी चिदम्बरम दो और 2014